तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता आंखों में समंदर भर के देखूं तेरी फोटो पर तेरा हंसता चेहरा मुझे रोने नहीं देता काश तुम्हें बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता आंखों में समंदर भर के देखूं तेरी फोटो पर तेरा हंसता चेहरा मुझे रोने नहीं देता काश धुएं की तरह तेरी